payg'ambar alayhissalotu vassalomni siyratlarini o'qisangiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin tarixiy siyrat hodisalari bor arablar o'ta qoni tez odamlar bo'lgan hech qachon bir biri bilan kelishmagan oddiy masalada janjal chiqqan oddiy masalalarda har bir fijor degan hodisa bor man tarix mobaynida boshqa bir millatlarda bunaqangi jangi jadal bo'lganini eshitmaganman Masalan deylik, e, bizni diyorlarda Qoraqalpog'istonni olsangiz, odamlari o'ta tanti, aqli hushi joyida, ajoyib insonlar. Lekin masalan qiz o'g'irlash bor u yerda. Orqasidan qasd olish bor, janjal, to'polon, qoni qaynab ketadigan odamlar. Lekin 100 yillab urush bo'lganini eslamaysiz. Yo'q, unaqa tarix yo'q. ikkita qabila 200 yil urushadiyammi shunaqa ham millat bormi menga topsanglar aytinglar falon millat 200 yil urushgandek unaqa yo'q arablarda 200 yil urushilgan bitta o'sha o'sha zamonning jakuysi bor edi bitta haromi odam bo'lgan bir joyga kelib bitta odamni o'ldirib qo'ygan o'ldirib qo'ygandan keyin qochib borib qabilasiga aytgan falonchini o'ldirib qo'ydim ehtiyotinglarni qilinglarda qochib ketgan o'sha zamonni jakuysi o'zi haqiqatda ular aytadi haromi odam deyishgan keyin bu qabila narigi qabilaga borib turib sanlarni odaming bu deb ularni o'ldirgan ular bularni o'ldirgan zamon oshib 200 yil davom etgan shu urush harbu fijor bu urush bani umayyaga ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalomning amakilari avlodlariga ham e, sachragan Shunda payg'ambar alayhissalom 25 yosh bo'lsalar kerak aytadilarki, amakilarimga o'q tashib turardim dedilar. O'q. O'sha jangda qatnashganlar. Va aytganlarki, ham hozir ham shunaqangi zulm, o'sha hozirgi til bilan aytganda, e, o'shunaqangi jakuy haromilarga qarshi jang bo'lsa, hozir ham shunga tayyorman deganlar. O'sha paytning tili bilan gapirganlar. Harbu fijorga qarshi chiqqanlar. Keyin qarang, harbul fuzul e, ya'ni xilful fuzul bo'ldi xilful fuzul degani fazilat kelishuvi degani mashvarat uyi bor edi maslahat uy o'sha maslahat uyiga yig'ildilarda arablar kelishdi aytishdiki endi bitta fosiqni tarafini olib millat bir birini qirib olishligini to'xtataylik nuqta qo'yaylik kim shunaqangi haromilik qilsa unga qarshi hammamiz qarshi turaylik deyishgan arablar o'ylang qanaqa odamlar degani man sizga tasavvurni keltirib shuni aytyapman unaqa jaholat yashagan millat yo'q o'sha jaholatdagi odamlar kelishyapti payg'ambar alayhissalom shu ishda işte qatnashganlari bilan faxrlanyaptilar xilful fuzulga chaqirildim deganlar hozir ham payg'ambar bo'lganlardekan aytyaptilar hozir ham meni shunaqangi masalaga chaqirishsa boraman deganlar birodarim sizni shunaqangi masalaga chaqirishyaptimi boring boring xilful huzul qiling o'sha mana uchun yuzta qizil tuyadan afzal bo'ladi afzal deganlar o'sha xil fuzulda qatnashgan keyin makka mukarramani bir necha bor sel olgan sel kabe muazzama buzilgan qayta qurishgan buzilgan qayta qurishgan buzilgan nimaga eshigini baland qilishgan sel bo'laverganini evaziga past qilsa ichini to'ldiradi baland qilib qo'yilgan seldan himoya qilish uchun dastlab keyin makkani e, zodagonlari yig'ilishib endi buni harom pul ishlatmasdan quraylik deyishgan qurishgan qurib endi qarang hajarul asvadni joyiga qo'yish kerak yana janjal boshlangan yana qilichlarga qo'l ketgan qarang qanaqa odamlar qanaqa qoni qaynagan odamlar ishni faqat qilich bilan hal qiladi bitta toshni o'rtaga o'rniga qo'yish uchun hamma o'zini haqli deb biladi o'n ikkita qabila Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom kirib kelib qoladilar va shu eshikdan kim birinchi kirsa shuni gapiga kiramiz deyishgan payg'ambar alayhissalom kirib keladilar. Va hammani isloh qiladilar. Birodar, isloh qiluvchi bo'ling. Odamlarni shirkka, mushrikka chiqaruvchi bo'lmang. Odamlarni iymonga, islomga da'vat qiluvchi bo'ling. Faqat gap bilan emas, amal bilan. Payg'ambar alayhissalom nima qildilar? Jaholat ustiga jaholat. qilichidagi ushlab turib amakivachchalar bir birini o'ldirmoqchi bo'lib turibdi toshni joyiga qo'yish uchun keldilarda to'llarini yozdilarda toshni hajar asvatni qo'ydilarda hamma o'n ikkita qabiladan bittadan odam kelsin dedilar kelishdi har tarafidan ushlab olib borishdi payg'ambar alayhissalom o'zlari qo'ydilar isloh bo'ldi johiliyat paytidagi ishni aytyapman hali hali vahiy yo'q bu tarbiya bu payg'ambar alayhissalotu vassalomga berilgan e, ya'ni e, ilhom bizda shu ibrat bo'lishi kerak shuni olishimiz kerak payg'ambar alayhissalotu vassalomning siyratlari shu buzuvchi emas tuzatuvchi bo'lib keldilar